श्रीं अम्मकोटग्रे नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः okay so what do you call uh, ఇంద్ర సూరారం శ్రీనివాస్ డబ్బులు లేవంటావు ఓకే చూడు ఇక్కడ టీఎస్ అంట జీరో ఎయిట్ అంటారు డబ్బులు ఇవ్వంటావు ఆడికి వెళ్ళి పెట్రోల్ పోసుకుని ఈడ వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు డబ్బులు ఇవ్వంటావు ఓం శ్రీ మమ కోటాగ్రి నమ fight for the freedom of మమ కోటాగ్ర okay respectively they stole my what do you call sim number and today what do you call 10th yesterday what do you call uh, i observed that ravanasura was able to cross nine chakras more divine chakra Shri Potluri Veera Swami मठ so what call nobody is worried okay what call so my father murdered with default wise ससुर और सास और बहु नहीं स्मृति ईरानी जहांगीर राहुल गांधी गांधी मेरा बाप का प्रेतात्मा मेरा default wife mother earth for all बुआ एंड महाशिव का दूसरी बीवी गंगा को शुद्धि करे करे उसे कमी ने तो what is call the wife of second wife of Ganga did what is call avalanche in Arunachal Pradesh and six soldiers sorry seven soldiers were dead exactly on six February. Okay, my father's one of my relatives' birth date. Okay, most probably. So what do you call fight for freedom of Amma Kotagra? This is Turkamunda Koduku, Alhedu, okay, Ghazni Dandayatra, and even Ravana Sura. Okay, what do you call? Uh, you know that uh, there is a uh, Shiva slokam, a prayer in which uh, he reaches 17 stanzas, uh, like Ghazni Dandayatra. So these Islamic scoundrels are Ravanasura Christian scoundrels. You uh, know, YSR, Sharmila Jagan, uh, John Wesley, uh, Vijay Sai Reddy, Gaddi Misi Reddy na kodukulu. Hmm? So fight for the freedom of Amma Kotagra, Om Shri Amma Kotagra Nama.